阿爷个一百零三岁人岁老冇话够摆粤剧前班，有个南花旦西施炳，佢系响清朝光绪元年粤亥猪年出世，广东省开平县沙江镇石汉南集人士，原名张炳，响中华民国十一年沙江镇有间古庙重修开幕。 聘请祝华年班嚟演神功戏，西施炳踩完台板后就返屋企屌佢老婆。班戏行佬话西施炳响舞台就咁冷烧魂，你老婆认唔认得你噶？西施炳就话我扮女人包保，连我个老母都认唔出，于是佢就扮到鬼死咁惹火，靠支凳都咁返屋企。 佢老婆响门口见到都认唔出，仲问大姑娘你搵乜水啊？西施炳就话家基系表姑娘嚟探佢哋，佢老婆不如有诈，请佢入屋见西施炳个老母，连西施炳个老母都认唔出，不过好似唔觉有咁亲戚啊，拗晒头乜有呢个亲戚咩？ 睇真的佢耳仔边有粒消云之格，吹吹吹！专佢，你个死仔连老母都整蛊，快的同家属入房屌，等我快冷的好酸，果时村里好事之徒都笑冷到碌地。